你好，我是小夫。MP 三三黑片的新片在发布两周之后，莫名其妙的突然火了。YouTube 的演算法还真是奇妙。当然了，我也收到了不少观众的指责和质疑。其实，在发布完 MP 三三那期视频后，我分别联系了西部数据和实权科技，为了进一步挖掘这个 SSD 的其他信息，我甚至还咨询了一位在 SanDisk 工作了二十多年的 NAND 工程总监。 这期视频，我想和各位分享一下我收集到的信息和一些猜想，也趁着这个机会回应一下 MP 三三那期视频中一些观众对我的质疑和指责。首先，咱们简单回顾一下这次黑片门的来龙去脉。二零二二年底，赶上 MP 三三打折促销，所以我就购入了这个 SSD，打算配合硬盘盒当 Premiere 的数据盘用。顺便吐槽一下，硬盘盒的价格都快赶上 SSD 了。 今年一月五日的时候，我在好奇心驱使下，想看看这个 SSD 使用的是哪家的颗粒，就冒着撕开不保的风险撕开了 MP33 上的贴纸。让我万万没想到的是，这个 NAND 的芯片上竟然没有任何标识，只有一个手写的幺零二四。作为当年 OCZ 白片门的亲历者，我对厂商随意更换 NAND 颗粒深恶痛绝。为了搞清楚这个 SSD 的真实性能和颗粒来源。 我把 M P 三三插到了主板上，进行了一系列测试。让我出乎意料的是，这个黑片的读写性能竟然还不错。通过 Flash ID，我也成功的获取到了 NAND 颗粒的制造商信息，是 Sandisk 的九十六层 TLC 颗粒。除了出厂坏块稍多以外，似乎没什么问题。但是没有任何标识的 NAND 颗粒，以及手写的幺零二四，又有着非常明显的黑片特征，很像是回收颗粒。 石全科技作为一个还算是知名的品牌，这种操作让我百思不得其解。我不敢妄下结论，于是就有了 M P 三三黑片门那期视频。那期视频的留言中，有一些观众质疑我买到的是假货。各位仔细想一想啊，石全科技，平心而论，不能算是一个特别知名的品牌吧？我第一次听说这个牌子，还是在二零一一年前后。那假如你是做仿冒 S S D 的黑作坊？ 你是愿意去贴金士顿、三星这种知名品牌的贴纸，还是实权的贴纸呢？我相信，但凡脑子正常的黑作坊，都会选择去仿冒金士顿、三星，谁会脑子抽风去假冒实权、七彩虹这样的品牌呢？有观众留言说，在网上找不到与我手中这个 M P 三三相同的电路板，我在网上随便找了找，就找到了四种以上完全不同的 P C B 电路设计。如果算上之前群联 E 十三三一方案的 M P 三三。 怎么也得有十种以上的电路板设计吧。另外，不知道这位观众注意到没有，Interbox 和 Tom's Hardware 拿到的送测版 MP33，虽然都使用了汇荣 2633XT 方案，但是 PCB 电路大相径庭。同时，又不是所有消费者都像我一样手欠，不光撕开贴纸，还拍照，找不到相同的 PCB 再正常不过了。至于中间的闲置焊盘有移出过的痕迹，我仔细看了下一月五日拍摄的照片。 放大看的话，就会发现焊盘上疑似移除的痕迹，大概率是我贴散热贴的时候不小心沾上的灰尘。至于指着我的 MP33 有撕过的痕迹，我在影片发布两周前就撕开贴纸看淡的了，当然有撕开的痕迹了。另外，我在贴纸上贴了散热片，皱皱巴巴的再正常不过了。关于歪掉的贴纸，从各大电商的商品评价中可以看到，MP33 的贴纸本来就是歪的。 甚至就连 t o m s Hardware 拿到的 MP33 贴纸也是歪的，而这条留言真是笑死我了。我在撕开贴纸之前，根本不知道这个 NAND 没有标识，自然没拍开箱。如果我拍了开箱，这位观众是不是又要说，你购买的时候没拍摄影片，肯定是自导自演的？那按照这位观众的思路，要想证明我和后代的血缘关系，是不是还得给您直播一下传宗接代呢？ 还有观众拿 M P 三三 Pro 换成了螃蟹方案和自封片说事儿的，这根本是两款产品，好吧？再说了，实权在未告知大众的情况下，擅自将 M P 三三 Pro 从群联方案和东芝颗粒换成了瑞昱方案和自封片，不更是能说明问题吗？要知道，威刚和金士顿因为偷偷更换 S S D 主控和 NAND 颗粒，早就被网友钉在历史的耻辱柱上了。也有不少观众质疑我是不是在官方渠道购买的。 我在前面说过了，这种二三线品牌，无论是不是官方渠道，都不太可能买到假货，因为但凡脑子正常的黑作坊都不会去仿冒实权这类品牌。看到这里，估计还有观众质疑我这个 MP33 的来路，也有让我上购买链接的。来吧，有图有真相。这个 MP33 是在线下实体店购入的，这是收据，看不懂外语没关系，数字和二十六个字母总认识吧？ 购于二零二二年十二月二十六日，型号是 Team Group 的 MP 三三，售价四十九点九九，Part Number 也是一模一样的。如果还有观众想质疑的话，那还不如说我为了黑十权买了一个全新的 MP 三三，然后手焊了一个三 disc 黑片上去，怎么样？这个思路是不是无懈可击？其实我也能理解一部分观众关于假货的质疑，在两个月之前。 如果有人拿着这个 SSD 信誓旦旦的跟我说这是实权的产品，我也会觉得他在忽悠我。在好奇心驱使之下，我尝试从 NAND 颗粒和 PCB 两个方面进一步挖掘一下，看看能不能得到什么有用的信息。本着外来和尚好念经的原则，我化名平野卡姆菲尔德，通过邮件先后咨询了实权科技和西部数据。当我向实权科技询问 MP33 采用的是哪款控制器和 NAND 颗粒的时候， 十全科技给出了这样的答复：十全科技的 SSD 有不同的 DRAM 配置和大小，并没有固定的特定解决方案。不知道各位是怎么理解这句话的？我的理解是，MP33 存在多种主控和 NAND 颗粒的版本。不过客服显然是分不清 NAND 和 DRAM 的区别，我也就没继续为难客服，毕竟他又不是实权股东。而当我通过邮件咨询西部数据，NAND 上没有标识意味着什么？ 他们却对我邮件中的提问避而不谈，而是反问我购入的是哪款西数 SSD。当对方得知这个 SSD 并不属于西数旗下品牌时，就再也没回复过。西数讳莫如深的反应耐人寻味。我又尝试着通过 LinkedIn 私信一位在 SanDisk 工作了二十年以上的 NAND 工程总监。我在私信中询问了 SanDisk 如何处理没有通过测试的颗粒，和 SanDisk 是否会对外销售无标片。 就当我以为消息石沉大海的时候，我竟然收到了这位工程总监的回复。虽然由于公司机密的原因，他不能回答我的问题，不过从字里行间还是能了解到，SanDisk 对于不达标的 NAND 颗粒的确是存在降级的步骤。虽然目前各个厂商的 NAND 颗粒检测和降级步骤都属于机密，不过从专门为美光处理降级颗粒的子部门 Spectac 公开的编号系统中，还是能一窥一二。 以 s p e c t a c 为例，在降级 NAND 中，通过 s p e c t a c 全部测试的 NAND 颗粒中，品质较好的会被用于 SSD，而品质较差但是仍旧通过测试的 NAND 则会用于低端 SSD 和 SD 卡，而部分品质更差的 NAND 则会被配置为只读设备。此外，从标号来看，也存在没有通过第一步测试的颗粒。相信 Sandisk 和西数也是遵从类似的测试步骤和标准。 我又试着通过不同关键词的排列组合，看看能不能搜到与我这个 M P 三三上一模一样的那的颗粒。果然功夫不负有心人，我搜到了这个帖子。当然了，六耳猕猴不是孙悟空，就算长得一模一样，也不能证明 M P 三三使用的就是黑片。各位如果知道 M P 三3上这个颗粒的其他信息的话，也欢迎在视频下方留言。我又试着从 M P 三三的 P C B 设计入手，看看能不能找到什么线索。 首先可以肯定的是，从 PCB 的走线和电阻布局来看，这款 SSD 并没有采用公版方案。我找遍了几乎网上所有使用 2263XT 方案的 SSD，甚至包括俄语论坛，都没发现与我手里这个 MP33 一模一样的电路设计。就在我一筹莫展之时，PCB 上的神秘串号突然引起了我的注意。这个数字和字母组成的串号应该就是这块 PCB 的板号。于是我便试着在网上搜索。 看看能不能找到与这个串号有关的信息。功夫不负有心人，通过一番搜索之后，我发现除了一堆没听过的杂牌 SSD 以外，台电和联想的某款 SSD 的某个版本也使用了这个 PCB 版型。从这个软文可以看出，台电的这款 SSD 同样采用了三 DIS 颗粒，不光版号与我手中的 MP 三三一模一样，就连 PCB 上的电阻布局也与 MP 三三一样。我猜测。 我手中的这个 M P 三三使用的 P C B 可能是某个制造商在二二六三叉 T 工板方案的基础上，专为三 D s 颗粒优化的版本。众所周知，联想是没有 S S D 制造能力的。那么有没有可能，市面上所有采用相同 P C B 版号的 S S D 实际都出自同一家公司代工？为此，我再次化名平野卡姆菲尔德，看看能不能在阿里巴巴上订购到同版号和同 NAND 的 S S D。 不过遗憾的是，我得到了两种完全相悖的答复，其中一家告知我没有这个版号的 PCB，而另外一家则告知我可以生产，但是搭配的却是英特尔颗粒。至此，无论是从 PCB 入手还是从 NAND 入手，都陷入了死胡同。各位如果有什么内部消息的话，可以在视频下方留言。至于这个手写幺零二四的 NAND 到底属于黑片、白片、打磨片还是回收片，想必各位已经心中有数。 过多的纠结单词定义已经没有意义了。之前 M P 三三的影片下面有留言说坏了拿去保修就好，我就顺便看了一下实权的保修政策。这个保修政策直接给我看笑了。既然需要消费者自掏腰包邮寄到台湾，这明摆着就是一锤子买卖啊！要知道，大部分黑片并不会在使用初期就挂掉，往往是在两三个月后才会出现问题，这时候早就过了店家的退货期限。 如果我想把这个 MP 三三拿去保修，还得自费邮寄到台湾。虽然实权负责返程邮费，却不负责关税。单程邮费加上关税都能买两个 MP 三三了。我估计这时候肯定会有观众跳出来说了：“一分钱一分货，你这是贪小便宜吃大亏。”哎，这我就不认同了。如果实权送测媒体的 SSD 使用了无标片，那我在购买前肯定会先权衡利弊再做决定。 如果各位觉得我这是贪小便宜吃大亏的话，那购买联航机票的乘客是不是都要做好飞机失事的觉悟呢？反正我是不会再碰实权的产品了，这个品牌爱谁买谁买吧。